be girando en torno a ti. Cuando me tortura el dolor al desearte junto a mí. No puedo olvidarte, me consume. olvidarte, mi corazón se deshace de amor. Tus besos me atrapan y esta noche seré tuyo, pero tristeza es que me abraza. Me consume la nostalgia, mi amor.